السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم لزادة تادنا توقع شين لجيم ميانه تادنا توقع شين ميما باونو كميا اوزوا برحمة ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်ညီနောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမတွေကို အရင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံကျင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မနှက်ဖြန်အလားအလိုတူလို့လာမြင်ခဲ့သည်ရှိတော့အစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျမရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ အိမ်နေထဲမှာပဲအစ်လောက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူစုလူဝေးလောက်တာတွေကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာလှည့်ပတ်သွားလာတာတွေစုစုယုံယုံနဲ့လောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်လဲဒါတွေကိုဂယုဆိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့သားသမီးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် အင်ရှာအလ္လာဒီရဲ့အစားတွေအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်မှာပါကျွန်တော်တို့ကိုမုတ်ချအလောရှင်မြတ်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကနေလမ်းညွှန်ထားတယ်နောက်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများဘက်ကနေပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လောလောဆယ်ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပဲအားလုံးဟာအစ်ကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်မိမိတို့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဆင်နွှဲဖို့အတွက် လမ်းညွန်ချက်တွေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တာလာကျွန်တော်အခုနတင်ပြခဲ့သလိုဘာမှတောကမဖြစ်ပါနဲ့အလောရှင်မြတ်ကအခုလိုကျွန်တော်တို့တွေဣတ်ကိုဆင်နွှဲရတဲ့အထဲမှာလဲကောင်းခြင်းတွေမုတ်ချဧကန်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလောရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိထားတဲ့အာဆာအန်တကရဟူရှိုင်အောင်ဝဟူဝခိုင်ရူလကုမ်ဝအာဆာအန်တူဟစ်ဘူရှိုင်အောင်ဝဟူဝရှရူလကုမ် တခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအရာတစ်ခုကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေကမြင်လိုက်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာအကောင်းနေပေါင်းမြောင်များစွာအလောရှိမြတ်ကထားထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲတချို့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့မြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်အရာကအကောင်းလဲဘယ်အရာကအဆိုးလဲ ဘယ်ယာတွေကတော့ဖြင့်ကောင်းခြင်းတွေဆောင်ခြင်းပေးနိုင်လဲမပေးနိုင်ဘူးလဲဆိုတာကိုအလောရှိမြတ်ကအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအခုတော့ it ကို အခါတိုင်းနှစ်တွေလို့စီစီကားကားတိုက်တိုက်မြိုင်မြိုင်နဲ့လောက်ခွင့်မရကြဘူးဒါပေမဲ့လည်း inshallah တလာဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာအလရဲ့ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ sober လုံးမှုတွေပေါ်မှာအလောရှိမြတ်ကဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုး sawab တွေချီးမြှင့်မလဲဆိုတာအလောရှိမြတ်ပဲသိပါတယ် ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုခံစားချက်မျိုးတွေဆာဘာရဒီအလ္လာဟ်အန်ဟွမ်အဂျမိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးပါတယ်ကိုရောနဲ့အဆဟဘ်တော်တွေအွမရာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှမဒီနာရှင်မြို့တော်ကနေမက္ကာကိုကြွမြန်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလန်ခူလက်ကနေပြီးတော့ပဲကာဖီတွေကသူတို့အနေနဲ့ဒီနှစ်မလုပ်ဖို့အတွက်တားကြတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အစ္စလာမ်မှာအင်အားတွေရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးလို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုရ်မန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကသူတို့ ਨੇ ဆူလာဟ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဗရိညင်တစ်ခုလုပ်တယ်ပြည်ငင်းရေးတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းနေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးအလဘက်ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာအောင်မြင်မှုဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားတယ်အင်နာဖဒဟနာလကဖတ်ဟမ်မူဘီနာတကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုအလောရှမြတ်ကချီးမြှင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတာတွေကျွန်တော်တို့ဒါတာရကတွေအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာနော်ပလီဝေကျောင်းတော်တွေထဲမှာအစ်နမတ်ဖတ်ခွင့်မရဘူးပြဿနာမရှိပါဘူးအင်ရှာလောတလာအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုဆဝပ်တွေချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆောဘာလုပ်တဲ့ဆဝပ်တွေအလ္လာချီးမြှင့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းခြင်းတွေဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူး အဲ့တော့အားလုံးဟာကျွန်တော်အချုပ်တင်ပြချင်တာကတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်နေမှာပဲလူစုလူယုံတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်နမတ်ဝပြုနိုင်တယ်စီကန်းနေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်အင်နမတ်ဝပြုလို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ့်မိသားစုနဲ့တိုက်တိုက်ဝုံဝုံပျော်ပျော်ပါပါအစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲမယ်เนาะတခြားနေရာတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့အုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ เนาะအခါတိုင်းနှစ်တည်းလို့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအရန်ပျော်မြူးပြစ်တာမျိုးတွေကိုမလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ inshallah ဒီပနာမစကားလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ကြားလိုတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တယောက်တကယ်လို့စီကံမလိုက်နာလို့သူအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အားလုံးမွတ်စလမန်တွေစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးဒါလေးတွေကိုနားလည်ပေးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတိတ်ခါနဲ့အစ္စလာမ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေထိမ့်သိမ့်မယ်မွတ်စလမန်ညီနောင်တွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစ်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘရကတ်တွေမင်္ဂလာတွေရဟမတ်တွေဆောင်ကျင်းလာပြီးမဲ့အစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့နော်တက်ဖ်ဆီရ်အစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကပြောတဲ့အစ်တဝန်လွာဖြစ်တယ်အကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီတက်ဖ်ဆီရ်အစီအစဉ်ကိုနောက်လမ်းမြရမဇန်29ရက်နေ့မှာဘယန်ရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အင်ရှာလောတလာတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးကိုပူးတွဲပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပါမယ်အင်ရှာလာဘယန်ရဲ့အချိန်မှာလည်းဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖတ်ရွတ်လိုက်တဲ့ နော်အာယတ်တော်တွေကကျွန်တော်တို့ရမဇန်လမြတ်ရဲ့အစမှာလဲသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေဖတ်ရွတ်ခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆူရာဘကရာရဲ့အာယတ်နံပါတ်185ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ရွတ်30လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ထဲမှာအလောရှမြတ်ကဗာမိန်ထားလဲဆိုတော့လမ်းမြရမ်ဇန်မှာအလောရှမြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုခြာပေးတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့လူသားတို့တရားလုံးအတွက် တရားလမ်းမှန်နေဆောင်ကျင်းပေးတဲ့ကြံကန်တရက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တရားလမ်းမှန်ကိုတောင်မှတော်တော်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးထားတဲ့ကြံကန်ဖြစ်တယ် wal furqan နောက်အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားပေးတဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှင်မြတ်ကလမ်းမြတ်ရမဇန်နဲ့ကြုံကြိုက်လိုက်ရတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကြုံကြိုက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာရူဇာစောင့်ထိန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ရူဇာကိုစောင့်ထိန်ပါတဲ့ အကယ်လို့နာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ရိုးစားထားခြင်းအပြင်ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်အလွန်အတန်ခက်ခဲတဲ့ခရီးကိုနှင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့အခုလာမြရမဇန်ထဲမှာမထားနိုင်သေးရင်မထားပါနဲ့တဲ့တခြားသောရက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ထားခွင့်အလောရှမြတ်ကပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုလာမြရမဇန်ရဲ့ရိုးစာတွေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ထိန်ခိုင်းနေဆိုတာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို အလောရှင်မြတ်ကဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးယူရီဒူလာဟူဘီကူမူလ်ယူဆရ်ဝလာယူရီဒူဘီကူမူလ်ဥဆရ်အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်ကူမှုတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းတွေကိုစီစဉ်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့အတကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲသွားစေဖို့ဒုက္ခရောက်သွားစေဖို့အလောရှင်မြတ်ကဒီထဲမှာရည်တန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အလောရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝလီတုကမီလူလ်အစ်ဒတ်လာမြရမ်ဇန်ရဲ့ ရူဇာတွေနော်ရူဇာထားရမယ့်ရက်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါလမ်းမြင်တဲ့အခါတဲ့အတင်းတို့တွေအားလုံးဟာဝါလီတုကဘီရူလောအလောရှင်မြတ်ကိုကြီးကျယ်ကြောင်းမြို့ဟကြပါနော်အလောရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါအလောရှင်မြတ်ရဲ့ချီးမွမ်းငန်းတွေဖွင့်ကြပါဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအလောရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာလဲချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ရမှာလဲဆိုတော့အာလာမာဟာဒါကွမ်အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုရူဇာထားရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းမှန်တရားတွေချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူတယ်အီမန်ဆိုတဲ့ယရနာကိုကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးထားတယ်အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ယရနာကိုကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုယရနာတွေရခြင်းပေါ်မှာအလောရှမြတ်ကိုချီးမွမ်းရမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်ကြောင်းတွေကိုမြို့ခရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဝလာအလ္လကုမ်တရှ်ကူရွန်အတင်တို့တွေကျေးဇူးတင်ကောင်း တင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့အမိမပေါင်းတို့ခမညာ အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာအလောရှိမြတ်ကအစ်တီရဲ့တဝန်လွာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမြင့်ထားပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့လာမြရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကြားတဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်နဲ့လာမြရမ်ဇန်ဟာတော်တော်ပဲဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းတွေဖော်ပြတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့တို့တွေအတွက်တရားလမ်းမှန်ပြပေးတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအစာပိုင်းမှာအလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလာမြရမ်ဇန်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ ရူဇာစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့သူတွေဟာရူဇာထားကိုထားရမယ်ဒါဖရတ်တာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအမိန့်တော်ဟာလုံးဝမဖြစ်မနေဒုက္ခရောက်ရင်လဲလိုက်နာရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှော့ပေါ့မှုလေးတွေပေးထားတယ်နာမကျမ်းဖြစ်နေသလားကျွန်တော်ရူဇာထားခြင်းအပြင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သလားအဲ့ဒီလိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ရူဇာမထားနဲ့အောင်နောက်မှ ကဇွာရီပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်ခွင့်ပေးထားတယ်။နောက်ခရီးနေရတယ်လာမြရမဇန်မှာခရီးကလည်း48မိုင်ထက်ကျော်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်။ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒီခရီးကိုသွားရတယ်ရူဇာဟာထိကြိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုရင်လေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခရီးမှာရူဇာမထားနဲ့အောင်ပြီးပြီဆိုမှတခြားရက်ဒီမှာကစွာပြန်ဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီရိုသာထားခိုင်းတာဒီကျွန်တော်တို့အကျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုဂျန်နတ်တွေချီးမြှင့်ခြင်းတဲ့အတွက်အခုလူတွေရိုဇာတွေထားခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ရိုဇာထားရင်းနဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာရက်တွေပြည့်သွားမယ်လတွေမြင်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့လမြင်တာနဲ့အရင်ဆုံးမလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အလမပြင်သေးပဲနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဘဝပြင်ရမယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားလေးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ နော်ကျွန်တော်တို့လမြင်ပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေအလှမပြင်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဒီမှာလမ်းညွှန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တလာဒီနေ့ညနေမှာဒါလာကြည့်တဲ့ပုံကူများလဲလာကြည့်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကယ်၍လာမြင်သွားတယ်ဆိုရင်မနှက်ဖြန်ဟာအီဒူလ်ဖီတရ်ဖြစ်မယ်ရှာဝါလ်တရက်ဖြစ်သွားမယ်အကယ်လို့လာမမြင်ဘူးဆိုရင်အလောရှိမတ်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုရိုဇာတစ်လုံးထားဖို့ဒါ ကြီးမြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောထားရမယ်နောက်ထပ်တရက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ eat လောက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ eat နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်က eat အကြောင်း eat ရဲ့နာမည်ကိုတော့မဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ eat နေ့မှာလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှင်မြတ်ကလမ်းညွှန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအလုပ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ eat နေ့ကိုရောက်တယ်ဒါပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တို့တွေပျော်မြူးလို့ရတယ် အပျော်ကျူးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအလတ်ရက်တွေမှာပျော်ရမယ့်နေ့တွေမှာလူရဲ့တဘာဝအလျောက်ပျော်မြူးရင်းနဲ့အပျော်ကျူးသွားတာတွေအလားမနစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ပြလိုက်တာတွေအလောရှမြတ်တားထားတာတွေကိုကျူးလွန်ပြလိုက်တာတွေသာသနာရဲ့ဘောင်ကြော်ပြီးတော့ပျော်ပါပြလိုက်တာတွေဒါလူရဲ့တဘာဝတွေဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစ်နေ့လို့ပျော်ရမယ့်နေ့မှာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတခြားနေ့တွေမှာ မခိုင်းထားတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးအစ်နေ့မှာခိုင်းထားပါတယ်ဘာတွေခိုင်းထားလဲမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဣတကာကိုမလာခင်မှာအသင်တို့တွေဟာတက်ကုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနေဆောင်ကိုပိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလို့ရမလဲဖစ်တရာပေးရမယ်မိမိတို့ရဲ့ရူစာစောင့်ထိန်စဉ်ကာလမှာပြက်ကွက်မှုတွေလေဟင်းမှုတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြစ်ဆွတ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖစ်တရာတွေပေးခိုင်းတယ်စင်ရသားတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်သူတို့ခမစားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲနေတာတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုလည်းသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းမှုလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်သူတို့တွေလုံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အလဘက်ကနေကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကနေတဆင့်အွမ်မတ်ကိုလမ်းညွှန်နေဤတကားကိုမလာခင်မှာတဲ့အားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့ဖစ်တရာကြီးတွေပေးထားကြပါတဲ့ တခြားနေ့တွေမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးရမယ်ဒါနကြီးတွေပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအီဒူလ်ဖီတရီရဲ့နေ့မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာခိုင်းတယ်ဆွတ်တကားတွေပေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့တော့ဒီဆွတ်တကားပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီရူဇာထဲမှာပြက်ကွက်မှုတွေကိုအလောရှိမတ်ကဒီဆွတ်တကားပေးကမ်းမှုကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအကျိုးဖြစ်သွားလဲရှေ့မှာရှိနေတဲ့မတတ်နိုင်တဲ့တူလေးတွေမပြည့်စုံတဲ့တူတွေချို့တဲ့တဲ့တူတွေအဲ့တော့တို့တွေအတွက်လည်းဒါတွေဟာအတုံးဝင်သွားမယ်အဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစာနာမှုတရားတွေအစ်နေ့လို့ပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာစာနာခြင်းပေါ်မှာအခြေခံရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်နေ့ရဲ့အဖွင့်ဏ္ဍာန်ဟာတခြားသူတယောက်ကိုကူညီခြင်းနဲ့ စရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယအနေနဲ့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအစ်နမတ်ကိုဝါဂျစ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီအစ်နမတ်ဆိုတာတခြားရက်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့လည်းဖတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အခုဒီလထဲမှာလဲဒီနှစ်မှာလဲလူတိုင်းကဒါဖတ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး စီကံလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပလီဝကျောင်းတော်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်နော်၅ယောက်အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအစ်နမဥဆောင် ပေးနိုင်မဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖတ်ချင်ရင်ဖတ်လို့ရတယ်လို့သာသနာပညာရှင်တွေကပြောထားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အိမ်မှာလူတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှဝမ်းနည်းနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီရဲ့ဆဝပ်ကပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့တမင်တက်တက်ဒါကိုလွတ်တာမှမဟုတ်တာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခွင့်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမုတ်ချဒီရဲ့ဆဝပ်တွေကိုကြီးမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သာသနာပညာရှင်ကြီးတွေကလက်ညွန်ထားတယ်အင်နမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာတယောက်တည်းပဲရှိလို့တော့၎င်းတခြားစီကန်းချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီလို့တော့၎င်းမဖတ်ရဘူးဆိုရင်လေတဲ့အစ္စရာဖတ်တာတို့နော်ကျွန်တော်တို့ charge အချိန်မှာဆိုရင် charge ဖတ်လိုက်တာတို့ ဒါဆိုရင်လည်း inshallah တလားအလောရှိမကကျွန်တော်ကိုဆဘာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အလောရှိမကအစ်နေမှာပျော်ရမယ့်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အလတ်ကိုမေးလိုက်လို့မရဘူးသာသနာရဲ့ဘောင်းတွေကိုကြော်လို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုစတင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဖစ်တရာကြီးတွေပေးခိုင်းတယ်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ပေးထားရမယ်ဤတကားကိုကျွန်တော်တို့မလာခင်တရက်နှစ်ရက်ကြိုပြီးတော့အခုတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟာဇတ်မော်လာမုဖတီအာရစ်ဆပ်မနေ့ကဖစ်တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိနစ်90ကျော်ရှင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလမ်လမ်းစဉ်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ post တွေထဲမှာလူကြီးမင်းများပြန်ပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းပါတယ်တော်တော်အသေးစိတ်နားလည်အောင်ဆရာအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဖစ်တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေကိုတော့ဆရာရဲ့တင်ပြချက်တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုတယ် နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ id နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ id namas မှာလည်းပဲသာသနာပညာရှင်တွေလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့လူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥယျာဉ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဘဲနဲ့စောက်တည်လိုက် မရှိဘူးဆိုရင်လည်းနဖင်နမတ်နရကအတ်လေးတကအတ်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာကျွန်တော်တို့တွေမုတ်ချဧကန်ဆဝတ်တွေရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတင်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အစ်ရဲ့ တဝန်လောကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလောရှိမကထည့်ပေးထားတယ်အစ်နိမှာကျွန်တော်တို့တို့တွေအပျော်တွေကျူးလို့မရဘူးနေခြင်းတလို့နေလို့မရဘူးတရားတော်ကခွင့်မပြုထားတဲ့နော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဲလိုက်လို့မရဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ကိုတရိယာနေရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတရိယာစီတဲ့နေရာမှာအစ်နမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်တခြားရက်တွေမှာဒီနမတ်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတာဝန်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအစ်နမတ်ထဲမှာလဲတမှုထူးခြားပြီးတော့ အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေထပ်ပြီးတော့မိန့်ထားလဲဒီထဲမှာတက်ဘီအပူ6ကြိမ်ဆိုရမယ်တက်ဘီအပူ6ကြိမ်ဆိုရမယ်တခြားနမတ်ဘယ်နမတ်မှာမှဒီတက်ဘီအပူနဲ့ဖတ်ရတာမရှိဘူးဒီအစ်နမတ်မှာတော့တက်ဘီအပူ6ကြိမ်ဆိုရမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေထဲမှာအလောရှိမြတ်ကိုနာဥဇဘီလာပျော်ရင်းနဲ့မေ့သွားနိုင်တယ် အလရဲ့နေမတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခါပြုမိကောင်းပြုမိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတယ်ငါအလောရှမတ်ကအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာလာအီလာဟာအီလာလာဟူအလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာဝလ illah အလ်ဟမ်ဒ်ဒါကိုအတင်တို့တွေဆွဲပြဲစွာဖတ်နေတိုးတီးစွာနဲ့အီဒူလ်ဖီတရ်မှာဖတ်ခိုင်းထားတယ်အလောရှမတ်ကအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တယ်အလောရှမတ်ကအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အလောရှင်မြတ်အတွက်ပဲချီးမွမ်းခံဖွင့်သမျှတွေကအလအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အလောရှင်မြတ်မှာတပါတခြားခတ်ဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းခံတိုက်တဲ့သူလုံးဝမရှိပါဘူးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ဘီတွေကိုကျွန်တော်တို့နမတ်ထဲမှာလည်းအပူအနေနဲ့6ကြိမ်စိုးခိုင်းတယ်စိုးပြီးတဲ့အခါမှာအီမာမ်နဲ့ဝတ်ပြုတဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲအီမာမ်ကဆလမ်လဲပြီးတဲ့အခါမှာခွတ်တဘာဖတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခွတ်တဘာမှာလည်း الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ကိုမကျင်ရည်တွက်နဲ့ဆိုခြင်းဟာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကမိန့်ထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အစ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားဖို့အတွက်စမိုးတောက်လင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတခြားသူတွေကိုကူညီပြီးသွားပြီလားတခြားသူတွေကို စာနာပြီးသွားပြီလားသူတို့ရဲ့ငတ်မွတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ ရဲ့ရင်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တွေခံစားပြီးသွားပြီလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒါလေးတွေကိုသတိထားခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်နမတ်ဖတ်ခွင့်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေအင်နမတ်ဖတ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာ အားလုံးကိုစီကိုစီเนาะကျွန်တော်တို့တခြားနမတ်တွေမှာမရှိတာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဖတ်ရတယ်အလောရှိမြတ်ကအမိန်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတာအလောရှိမြတ်ကရှိနေတော်မူတယ်အလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေအမြဲတမ်း တရိယာနေရမယ်တတနေရမယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ထပ်လောင်းပြီးတော့အစ်နမတ်ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကဆူရတုလ်အာလာနဲ့ဆူရတုလ်ဂါရှီယာနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လေဖတ်တာရှိတယ်ဒါဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီစ်တော်ဒီမှာလာရှိတယ်တခြားဆူရာတွေဖတ်ရင်လည်းနမတ်ကတော့အထားမြောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆွန်နတ်နီးကြတွဲတဲ့ပုံစံက ဆူရတုလ်အာလာနဲ့ဆူရတုလ်ဂါရှီယာဆဘ္ဘဟစ်မာရဘ်ကလ်အာလာနဲ့ဟလ်အတာကဟာဒီသုလ်ဂါရှီယာဒီဆူရာနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကတွဲလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆူရာနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဆူရာနှစ်ပုဒ်တော့ဆူရာအာလာအစမှာလဲအလောရှမြတ်ကအယံကိုတံပြန်စင်ကြယ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကို မြို့ဟခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုမရှိရကနေပြီးတော့မှရှိအောင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အကြောင်းတွေဖော်ပြထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကိုအလောရှမြတ်ကဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူသားဟာဘလို့ပေါက်ဖွာလာတယ်လဲဖခင်ရဲ့တုပ်ရည်နဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ကနေဆင်းလာတဲ့ဒီတုပ်ရည်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူသားတွေဖြစ်တည်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအလောရှမြတ်ကဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အာခိရတ်ရဲ့အကြောင်းကိုအလောရှမြတ်ကဒီထဲမှာတတိပေးတယ်အခုလောလောဆယ်လောကီတက်တန်းမှာ မပိုင်တဲ့နီးတွေနဲ့ပျော်မပြစ်ကြနဲ့အပျော်တွေမကျူးပြစ်နဲ့ဒါကြောင့်လေဝလလ်အာခီရတုခိုင်ရုလကမင်အလ်အူလာဝလ်အာခီရတုခိုင်ရုဝအဘကာလာမဲ့အာခီရတ်ရဲ့တက်တန်းဟာအလွန်အမတန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ထာဝရရှင်တန်ရမဲ့တက်တန်းဖြစ်တယ်အခုဒီလောကီမှာမပိုင်တဲ့နီးတွေနဲ့အပျော်တွေကျူးပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ဘူး အဆိုးတွေပဲဖြစ်လာမယ်တကယ်ပျော်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေမွမင်တွေအတွက်ပျော်ရမယ်နေရာဒီအာခိရတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာခိရတ်ကအမြဲတမ်းထာဝရရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့လောကီရဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေတဲ့အများကြီးကောင်းတာတွေရှိတယ်စသဖြင့်အလောရှိမြတ်ကဒီထဲမှာမိန့်ဆိုထားတယ်နောက်မိမိကိုမိမိတံပြန်စင်ကြယ်အောင် လုပ်တဲ့သူတွေဂုဏတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းထားတဲ့သူတွေ အဲ့ဒီသူတွေကနဘဝနထာနာအောင်မြင်သွားပြီကဒအဖလဟမန်တဇက္ကာဝဒကရစ်မရဘ်ဟီဖဆလဘလ်တူသီရူနလ်ဟယာတဒုန်ယာအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှမကအမိန့်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုတန့်ပြန့်စင်ကြင်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေအပြစ်တွေကနေရှောင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကတော့အောင်မြင်သွားပြီတဲ့ထပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမကသတိပေးတယ်မင်းတို့လူသားတွေဟာတဲ့အသင်တို့တွေဟာဒီလောကီတက်တန်းကို အယံဦးစားပေးနေကြတယ်ဒီရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဒါငါတို့ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးပျော်ရွှင်မှုလို့ထင်နေကြတယ်တဲ့ဒါတွေမထင်နဲ့တဲ့ဒါကခဏတာပဲတမလွန်မှာတကယ်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေအခိုက်အတန့်တွေအခွင့်အရေးတွေကိုအလောရှင်မြတ်ကပြည့်ပြည့်စုံစွာနဲ့စီစဉ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကြီးများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစ်နေ့မှာဒီနမတ်နာရကအတ်မှာဆွနတ်နီးကြတွဲတဲ့ပထမဆူတာဆူတာအာလာအဲ့ဒီဆူတာအာလာထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကအခုလိုတွေ အမိန့်ရှိထားတယ်အာခီရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်လာတဲ့အစပထမကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းအလောရှိမတ်ကဒီဆူလာတော်ထဲမှာမိန့်ထားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရမယ်အာခီရက်စီကိုကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတယ်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘယ်လိုအကြီးချင်းနေနော်ဘယ်လိုဝိတ္တတွေနဲ့ပြေဝနေတယ်လဲဆိုတာကိုအလောရှိမတ်ကဖော်ပြတယ် ပထမတရကတ်ပြီးသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယရကတ်မှာဆူရတုလ်ဂါရှီယာဟလ်အတာကဟာဒီသုလ်ဂါရှီယာဝဂျူဟွန်ယောမအီဇင်ခါရှီယာအာမီလတုန်နာဆွေဘာတစလာနာရန်ဟာမီယာစတဲ့ဒီလိုမိန်ကြားချက်တွေပါတဲ့ဆူရာကိုဒုတိယရကတ်မှာ တွဲခြင်းဟာမုစတဟပ်ဖြစ်တယ်လို့မိန်ထားတယ်။ဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်လို့မိန်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီဆူရာဂါရှီယာရဲ့အချုပ်ကဘာလဲဆိုတော့အလောရှိမြတ်ကအလဘက်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေကိုသတိပေးမယ်သတိပေးချက်တွေအများကြီးချင်းမြင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဟာဆိုရင်လာခဲ့ပြီအဲ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလိုက်နာတဲ့သူတွေရှိတယ်မလိုက်နာတဲ့သူတွေရှိတယ်လိုက်နာတဲ့သူများကတော့အောင်မြင်သူတွေဖြစ်မယ်နော်တမလွန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြန်တပန်းလှလှနဲ့စူပြေစွာနဲ့တာယာစွာနဲ့တို့တို့တွေနေရလိမ့်မယ်အပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမလိုက်နာခဲ့တဲ့သူတွေကတော့တို့ဟာအခြေအနေတွေစိုးမယ် ညနေပိုင်းမလှပဲနဲ့သူတို့တို့ရှိနေကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုက်နာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအလောရှိမြတ်ကချင်းမြင့်မဲ့ချင်းမြင့်မှုတွေကိုလည်းဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဝဂျူဟွန်ယောမအီဒင်နာအိမာလီဆာအီဟာရာဒူယာဖီဂျန်နတင်အာလီယာပြောအလွန်တန်မြင့်ဆွင်းတဲ့ဂျန်နတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တို့တွေကိုအလောရှိမြတ်ကစံမြန်းခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအလွန်တန်မြင့်မားတဲ့ဧကရင်တွေကိုအလောရှိမြတ်ကစီစဉ်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာ ရွှေခွက်ငွေခွက်တွေအလောရှင်မြတ်ကချပေးထားမယ်ဝအကွာဘမောဒူအာဝနမာရီကမစဖူဖာဝဇရာဘီယမဘသူဖာကျွန်တော်တို့ရှောင်းလန်းဖို့အတွက်ပိုးကလေးပါတွေအလောရှင်မြတ်ကခင်းပေးထားမယ်ကျွန်တော်တို့မိဖို့အတွက်မိအုံးတွေအလောရှင်မြတ်ကစီစဉ်ပေးထားမယ်တဲ့ဂျန်နတ်ထဲမှာအဲ့တော့အခုလိုအစ်နေမျိုးတွေမှာဒီစူဒါတော်တွေတွဲခိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလဘက်ကနေကျွန်တော်တို့တွေကိုအာခိရတ်နဲ့အဆက်အသွယ်လောက်ခိုင်းလိုက်တယ် အာခိရတ်ရဲ့နေမတ်တွေစီးစိမ်တွေကိုကြီးကျယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ယူခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဣတိရဲ့တဝန်လွာတွေထဲမှာဣဒနိမှာတွဲတဲ့ဒီစူရာတော်တွေကလည်းဒါတဝန်လွာတွေဖြစ်ပါတယ်အာခိရတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဂျန္နတ်အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာဂျန္နတ်မှာဘယ်လိုနေမတ်တွေစီးစိမ်တွေရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဟာအချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးတက်လိုက်တဲ့အခါအလောရှမြတ်ကအစ်နေမှာလူသားတဘာဝအရာလူတွေဟာအပျော်ကျူးတတ်တယ် ပျော်မြူးတတ်တယ်ဘောင်ကျော်သွားတတ်တယ်အလှကိုမေ့တတ်တယ်လောကီရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲဒါကငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်မှုလို့ထင်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာခိရတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အလှကိုမေ့သွားမှာအလောရှိမြတ်ကတည်တယ်လူရဲ့တဘာဝကိုတည်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလောရှိမြတ်ကိုမမေ့ရဘူးတက်ဘီရီများများဆိုရမယ်ဝလီတုကဘီရူလ္လာဟအလာမာဟဒါကွမ်အဲ့တော့အတင်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကတရားလမ်းမှန်နေပြခဲ့တယ်အစ္စလာမ်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ် ရူဇာဘလို့ထားရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးခဲ့တယ်ဒါဒီအားလုံးချီးမြှင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှိမြတ်ကအဓိကကတော့ဗာလဲအတင်းတို့တွေကျေးဇူးတင်တတ်အောင်ဒါတွေစီစဉ်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့လူချင်းများများခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေထပ်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေဣတိရဲ့တဝန်လွာတွေအများကြီးစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဣမလာခင်မာတဲ့ကအလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကို ရိုးစာတွေထားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးစာထားခွင့်တွေရတယ်အဲ့တော့ဒီရိုးစာထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောတော့အရန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ရိုးစာထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုးစာကိုရဖို့အတွက်အလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးသောလက်ခံမှုတွေရှိမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥစွာပထမတောင်ဖစ်ကျွန်တော်တို့ဒါရလိုက်တာရူစာထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောက်ရှိလာတယ် ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရူဇာကို အလာအင်အားပေးသလောက်ကျွန်တော်တို့တွေထားနေတယ်အဲ့တော့ဟဇတ်မောလာအဘူလ်ဟဆန်အလီနဒွီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးက အမိန့်ရှိတယ်ဒီလိုရူဇာတွေကျွန်တော်တို့တွေထားနိုင်နေဆိုတာတဲ့တော်ယုံတန်ယုံကျွန်တော်တို့အလောရှမတ်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလက်ရွေးစဉ်အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီလိုအတိတရားတွေကြီးမြင့်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်နာခိုင်းတာအရင်ဆုံးအလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြုလိုက်တယ် ဒီဘန္တာဟာဒီနေ့ရဲ့လမ်းမြရမဇန်ရဲ့ရူဇာတွေကိုစောင့်ထိန်ခွင့်ရစီမယ်ဆိုပြီးတော့အလောရှိမတ်ကအရင်ဆုံးဆန္ဒထားလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့ဘာတွေချင်းမြင့်တယ်လဲဘယ်လိုအတိတရားတွေပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာလဲရူဇာထားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိန်းအောင်လာတယ်။တဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒါဒုတိယအချက်ဖြစ်တယ်။ပြီးပြီဆိုရင်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေကိုအလောရှိမတ်ကဘာတွေဆက်ပြီးတော့ချင်းမြင့်သေးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရူစာထားတဲ့နေရာမှာအဟံတားဖြစ်စေမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအလောရှိမြတ်ကဖယ်ပစ်လိုက်တယ်တချို့တွေရူစာထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးတချို့တွေရူစာထားခြင်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့ခရီးကိုသွားနေရတယ်တချို့တွေရူစာထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကရူစာထားဖို့ဘလို့မှအခွင့်မသာစေဘူးအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကြတော့ ရူသာထားဖို့လဲဆန္ဒမရှိဘူးဒီလိုပဲရူသာမထားဘဲနဲ့နေလိုက်တဲ့သူတွေလဲတမှုမထားတဲ့သူတွေလဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တဲ့ရူသာတွေထားခိုင်းနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုအစ်နစ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကထတ်လောင်းပြီးတော့အစ်ဒီရဲ့တဝန်လွာတွေကြီးမြတ်နေဖစ်တရာတွေပေးခိုင်းနေအင်နမတ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီအင်နမတ်ထဲမှာတွဲရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေเนาะစူတာတော်တွေဘလောက် အနှစ်သာရပါတဲ့ဆူရာတွေလည်းအဲ့ဒီဆူရာတော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကိုအလောရှမြတ်ကတွဲခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဒီဒါဣတိယတုံးဝင်လွှာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာဇတ်မောလာအဘူလာဆန်လီနဲ့ဒီတခင်ကြီးကမိတ်နေဥရဒူမှာစာယုစာဆိုလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ जिसको सबक याद हुआ उसको छुट्टी ना मिली စာရတဲ့ចောင်းသားအတွက်အားလိုက်ရမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ မွတ်စလင်တွေမုအ်မင်တွေကအီမန်ရထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလတ်ရဲ့လောကီတတ္တမှာရှာလို့မရဘူးအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလောကကြီးမှာအလတ်ရက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့တက်တောင့်တက်တာမှုတွေရှာလို့မရဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ထာဝရစံမြန်းရမယ်တက်တောင့်တက်တာမှုတွေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်ထဲရောက်ရင်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့တွေခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအလောက်ရှိမြတ်ကဒီနေ့လိုအစ်နေ့တွေမှာ ပျော်မြူးတာအပျော်ကျူးတာတွေဘောင်းကြော်ပြီးတော့တွေမလောက်ကြနဲ့ဘောင်းထဲကနေပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပါမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ပါကောင်းတာတွေကိုချက်ပြီးတော့စားပါအစ်စ်တွေကိုဝစ်ပါငွေရနံ့တွေစွတ်ဖြန်းပါတယောက်နဲ့တယောက်ဆလံမြစ်တာတွေပို့တာပါစသဖြင့်ဒီလိုလမ်းညွန်ချက်တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအားလုံးဟာဒါဂျနတ်မှာပျော်ရမယ့်ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဆိုရင်ဏိဒန်းတွေဖြစ်ပါတယ် ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းများခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အစ်ဒီရဲ့တဝန်လွှာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုမေ့လို့မရဘူးမနေ့ပြန်အစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အစ်နမဖတ်ခွင့်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ဒီတက်ဘီရ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစိုးနေရမယ်တူတီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးနေရမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာအလောက်ရှိမြမနစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်တချင်းဖွင့်တာတွေတီးမုတ်ကားခုံတာတွေเนาะကျွန်တော်တို့တွေရမ်ဇန်မှာရက်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှရန်တာတွေဒါတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့နေခဲ့တယ်လဲအလောင်းရှင်မြတ်ကိုဘလို့တရိယာတတပြီးတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့တီလာဝတ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဘလို့ကျွန်တော်တို့တွေနေခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းနေနေဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်နေတယ် وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ လမ်းမြရမ်ဇန်မှာအလောရှမတ်ကတရားလမ်းမှန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသခဲ့တယ်တာဂျွတ်ဖတ်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲတီလာဝတ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ဇီကီရလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ဒူအာအတွက်အချိန်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရခဲ့တယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့်ရှေ့ဆက်တဲ့နေ့ရက်ဒီမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ career လောက်သွားဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုတည်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် သာသနာပညာရှင်တွေကအခုလိုအလားမြတ်ရမဇန်ရဲ့29ရက်နေ့တွေမှာအထူးသူတို့အနေနဲ့ဆုံးမစကားတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးကျေးဇူးရှင်ကြီးဟာဇတ်မောလာနာအဘူလ်ဟဆန်အလီနဒွီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကလည်းဒီလိုလမ်းမြရမဇန်ရဲ့29ရက်နေ့တိုင်းမှာအွမ်မတ်ကိုဆုံးမစကားတွေသူ့အနေနဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဆုံးမစကားတွေထဲမှာအဓိကဘာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ ပြောကြားကြတယ်လေအထူးသဖြင့်ဟာဇတ်မော်လာနာအဘူလ်ဟာဆန်အလီနဒွီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကဒါတွေတခင်ကြီးအနေနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့အလောရှိမြတ်ကလမ်းမြတ်ရမဇန်ကိုချီးမြှင့်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလမ်းမြတ်ရမဇန်ထဲမှာရူဇာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထားခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရူဇာနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့သဘောပေါက်ထားရမယ်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ရူဇာကနှစ်ခုရှိပါတယ်ရူဇာဟာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ လမ်းမြရမဇန်မှာကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ထိန်တဲ့ရိုးစာအဲ့တော့ဒီရိုးစာကိုဆရာကြီးကပြောတယ်မှတ်လို့လွယ်အောင်နဲ့ရိုးစာအသေးလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီရိုးစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့လွယ်အောင်လမ်းမြရမဇန်မှာကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ရိုးစာကိုရိုးစာအသေးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်မွန်းတတ်ခြင်းနဲ့တလအလှအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေပိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ် တခြားလတွေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရူစာထားထားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မန်းလေးမှာအပူချိန်ဒီဂရီတခါတလေကျရင်55 46ဖြစ်သွားတယ်အရန်ပူတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပူပြင်းနေတဲ့ရာသီဥတုထဲမှာကျွန်တော်ကရူစာထားထားတယ်ရေအရန်ငတ်တယ်အခန်းထဲမှာအဲယာကွန်ခန်းထဲမှာရေခဲတစ်တာထဲမှာရေခဲရေရှိတယ်ဖြော်ရည်တွေရှိတယ် ညနေနေဝင်တဲ့အချိန်ကြားကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့စောင့်ထင်းရတာဒါရိုးစားအသေးစားလေးပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နေဝင်တာနဲ့ iftar လုပ်လို့ရပြီခဲဝယ်ဘောဇင်တွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေစီစဉ်ထားသလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်လို့ရပြီဒါကရိုးစားအသေးရဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ရိုးစားအကြီးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ရဲ့ရိုးစားကိုကျွန်တော်တို့ထားထားတယ်အီမန်ရဲ့ရိုးစားကိုထားထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်ဒါတွေမင်းတို့မစားရဘူး ဒါတွေကမင်းတို့အတွက်ဟာရမ်ဖြစ်တယ်ဒီစီးပွားရေးကဘလောက်ပဲအမြတ်တွေရနေပါစေမင်းဒီမွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာကိုထားထားတယ်ဒါကဟာရမ်နီလန်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မင်းမစားရဘူးဒါကအစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသူတွေမူးယစ်နေတယ်ပျော်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မပျော်ဘူးဒါကြောင့်လေဒီယမကာတွေဒီအယက်တေစာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတခြားသူတွေပျော်ပိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်ကပြောတယ်ဝလာတက်ကရာဘူဇီနာအစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာထားရမယ်ဇီနာကိုကျူးလွန်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တို့တွေဒါတွေအားလုံးကိုရှောင်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်ကြီးကအမိန့်ရှိပါတယ်ဒီရိုဇာအကြီးကဘယ်ချိန်ကနေစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ထားရတယ်ဘယ်ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ထားရလဲကျွန်တော်တို့မျက်စိမိတ်တဲ့အချိန်ထိထားရတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာကိုအီမန်ရဲ့ရိုဇာကိုအဲ့တော့ဒီရိုဇာရဲ့အစ်ဖတာဒီဘယ်ချိန်လုံးမှာလဲ ဘယ်ချိန်ဒီဒိုစာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေမှာလဲအဲ့တော့ဒီဒိုစာကိုအလန့်ရဲ့ထံမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖြေမယ်အလောရှမြတ်ကိုတော်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုစီစဉ်ပေးမယ်ခဲဘွယ်ဘောဇင်နေနုဇူလန်မင်ဂဖူရ်ရဟီမ်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေစားစရာတောက်စရာတွေအလ္လာဟ်ကိုတော်တိုင်းစီစဉ်ပေးမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာသူတော်စင်တွေနဲ့အတူတူနဗီအမ်ဘီယာတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေအစ်ဖ်တာတွေလုပ်ခွင့်ရကြလိမ့်မယ်ဂျန်နတ်ရဲ့အစားအစာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲခင်းအခန့်ပေးခြင်းခံရမယ် ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون စိတ်ကဘာအတိတဘာဆန္ဒဖြစ်တယ်လဲဘာအော်ရာပေးခြင်းလဲစိတ်ကနေဆန္ဒပြုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရှေ့မှာရောက်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတောက်ရမယ်ရေတွေကလည်းအလွင်တန်ချုံမြင်လိမ့်မယ်ရမကာတွေအလာထားပေးထားမယ်ရွှေခွက်ငွေခွက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ပေးမယ်ပိုးတယ်တွေကျွန်တော်တို့ဝစ်စင်ထားမယ်ပိုးတွေခင်းထားမယ် လုံးဝရတာစုံလင်တဲ့ခဲဝဲဘောဇင်တွေအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာချပေးထားမယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်ရဲ့ရူဇာအီမန်ရဲ့ရူဇာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီလိုအစ်ဖတာရီလောက်ရလိမ့်မယ်အခုဒါဆူရာဂါရှီယာမှာအလောရှိမြတ်ကိုတော်တိုင်းမိန့်ထားတယ်ဝဂျူဟွန်ယောမအီဇင်နာအိမာလီဆာအီဟာရာဒူယာဖီဂျန်နတင်အာလီယာလာတစမအူဖီဟာလာဂီယာဖီဟာအိုင်နဂျာရီယာဖီဟာဆူရူရူမာရဖူအာဝအကွာဘ်မောဒူအာ ဟိုလုံးဝအလွန်တန်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တတ်အောင်ဖော်ပြထားတယ်ခွက်တီထားထားပေးမယ်နောက်ထပ်မြောင်များစွာသောအရာတွေကျွန်တော်တို့တွေကိုချီးမြှင့်ပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားပါတယ်ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာဟာဇတ်မောလနာအဘူလ်ဟာဆန်အလီနဒူရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာရူဇာနှစ်ခုထားရတယ်တစ်ခုကတော့ရူဇာအသေးစားလမ်းမြရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ ပိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်အလာမြင်နေတယ်အလာကြည့်နေတယ်အလာသိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမကျူးလွန်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မရမဇန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြံတဲ့တက်တန်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာရူဇာအကြီးထားထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့ရူဇာအီမန်ရဲ့ရူဇာတွေထားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေမပိုင်ဘူးမလုံနဲ့လို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုတယ် လမ်းမြရမဇန်မှာဘလို့တက္ကဝါကိုကျွန်တော်တို့လက်ကင်ထားတယ်လေအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်တို့တွေထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာမှမကျူးလွန်သလိုကြံတဲ့လတွေကြံတဲ့နေ့ရက်တွေမှာလည်းဒီအတွေးကိုကျွန်တော်တို့တွေထည့်ထားပြီးတော့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်နေတယ်အလောရှိမတ်ကကြည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ insha Allah တအားလာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမြရမဇန်ရဲ့ရိုဇာကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျနဲ့ နော်အခုလိုစောင့်ထိန်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရနေတယ်အဲ့တော့အလောရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးစာတွေကိုအထူးပဲလက်ခံသဘောတူတော်မူပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးဘိုင်းသားလေးတွေမှာတင်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရိုးစာအသေးစောင့်ထိန်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီရိုးစာအသေးကိုစောင့်ထိန်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလအတနာတော်နဲ့တချို့တွေတစ်လလုံးရိုးစာရကြတယ်တချို့တွေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်တစ်လလုံးတော့ ရိုဇာမရကြဘူးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်ရှာလောတလာလမ်းမြရမ်ဇန်ကိုတော့အားလုံးဟာပိုင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်လမ်းရတဲ့လမ်းမြရမ်ဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလတ်ထံမှာနော်ဝင်ချတောင်းပန်မယ်အလတ်ကိုကျေးဇူးတင်မယ်အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလမ်းမြရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာကိုထားခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအလောရှိမတ်ကဒီလမ်းမြရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာကိုထားခွင့်ချီးမြှင့်ပေးထားတယ် အဲ့တော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်ယရမ်ဇန်ရပြီဆိုရင်တဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်ယရမ်ဇန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာမဂ်ဖီရတ်ရသွားရမယ်မဂ်ဖီရတ်ရသွားရမယ်အဲ့တော့မဂ်ဖီရတ်မရဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီသူတွေပေါ်မှာလာနတ်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဂျိဗရာဟီလ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးက တတ္တဝါတွေတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဂျိဘရာဟီလ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကဘတ်တူဟာတောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘတ်တူဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးကအာမင်ဆိုပြီးတော့ဆိုပေးခဲ့တယ်ဖဇိုင်လီအာမာလ်မှာအကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်တို့ဖဇိုင်လီရမဇန်မှာလိလာထားပြီးသားဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုလမ်းမြရမဇန်မကုန်ခင်မှာနေမဝင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အလတ်ထံကနေဒူအာတွေတောင်းကြရအောင်အိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမြရမဇန်ရလိုက်ပြီး တော့ဒီလမ်းမြတ်ရမဇန်မကုန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးလိုက်ပါဂျန်နမ်ငယ်မီကနေလူငင်းချမ်းသာခွင့်နေကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါချီးမြှင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဒွါတွေလုပ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလမ်းမြတ်ရမဇန်ကြီးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့မဂ်ဖီရတ်ဖြစ်မသွားဘူးရဟမတ်တွေကျွန်တော်တို့ရမသွားဘူးအစ်ကုမီနန်နာဂျန်နတ်ကဂျဟန်နမ်ကနေလူငင်းချမ်းသာခွင့်လက်မှတ်တွေရမသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းမြတ်ရမဇန်ကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညနေအဆရ်ပြီးတာနဲ့ကိုစီကိုစီလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဒတ်စတာခန်မှာကျွန်တော်တို့တွေထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဂျာနမတ်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့အလောရှင်မြတ်နဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်ကြပါအဲ့တော့တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်ခြင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ istighfar အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့နေရာလေးတင်ပြခဲ့သလိုအလောရှင်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ istighfar တွေကိုလည်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လာမြရမဇန်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတင်းတွေပြောခဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မတရားလုပ်ခဲ့မိတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေစီစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာယကံရှင်တွေကိုတောင်းပန်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလတ်ရဲ့မဂ်ဖီရတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလူချင်းနေဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲလူသားအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေက ကောင်းအောင်တင့်မြတ်အောင်ပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအစဉ်ပြေသွားရင်အလောရှ်မတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမဖီရတ်ရဟမတ်နဲ့လွမ်းကြုံပေးမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကအလတ်ထံကနေလည်းမဖီရတ်တောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပြက်ကွက်မှုတွေကိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းတွေတောင်းပန်ကြမယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခွင့်လွတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတွေကို ကျွန်တော်တို့ထဲမှာထည့်ထားရမယ်။လမ်းမြရမဇန်ကျွန်တော်တို့မကုံခင်မှာဣတိယလမမြင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးထဲမှာတတိတစ်ခုမွေးရမယ်။အလွန်တန်လှပတဲ့ကိုရောရဲ့ကိုချင်းတရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာစင်ရင်ချေတထားရမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိုအလ္လာဟ်လမ်းမြရမဇန်တော့ကျွန်တော်တို့ဣတိယလမမြင်ခင်မှာကျွန်တော်ပေါ်မှာမတရားလုပ်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် maaf လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားလင့်ကစား။ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမြင့်မြတ်တော်မူသောအလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့အလွင်တန်ခွင့်လွှတ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတူဟစ်ဘူလ်အဖဝအချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းအလောရှင်မြတ်ကနှစ်သက်တော်မူတယ်အလတ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလည်းခွင့်လွှတ်တတ်ရမယ်ကဒါရညာရဲ့ဒူအာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကြီးကိုကိုတော့တင်ပေးတာလဲဒါပဲအလ္လာဟุမ္မာအင်နကအဖူဝန်ကရီမွန်တူဟစ်ဘူလ်အဖဝဖအဖူအန်နာ အိုအလ္လာဟ်အလောရှိမြတ်ကအလွန်အင်တန်ခွင့်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းအလွန်အင်တန်နှစ်သက်တဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုခွင့်လွတ်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့အလတ်ထံကနေခွင့်လွတ်မှုတွေရကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေတပါးသူတွေကိုခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်နောက်အာယတ်တော်တစ်ခုမှာအလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝလ်ယာဖူဝလ်ယစဖဟူအလာတူဟစ်ဘူနာအန်ယဂ်ဖီရလလာဟူလကုမ်ဝလ္လာဟူဂဖူရ်ရဟီမ်အိုလူသားတို့အသင်တို့တွေ အမားတွေကိုနားလည်ပေးကြပါဘာလဲတဲ့အတင်တို့ကိုအလောရှိမြတ်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမှာကိုအတင်တို့ဆန္ဒမရှိကြဘူးလားမနစ်သက်ကြဘူးလားအလောရှိမြတ်ကမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အတိုင်းမဲ့တနာကျင်လာတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဖမန်အဖာဝအဆလဟဖာအဂျရူဟူအလလာနောက်တနေရာမှာအလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်တူးတယောက်ကခွင့်လွတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တို့တွေကိုပြည်ငင်းရေးစကားတွေပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ လောက်ရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ငါအလတ်ပေါ်မှာသူ့ကိုဆဝပေးဖို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အလတ်တန်ကနေမဂ်ဖီရတ်တွေတောင်းမယ်ဒီလမြတ်ရမဇန်မဆုံးငယ်မကုန်းငယ်မှာနောက်ကျွန်တော်တို့တွေမှားယွင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတာဝန်မကျေဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတောင်းပန်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလဲခွင့်လွတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမယ် အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တို့အားထဲမှာထည့်တောင်းမယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ယေရှုမယ်အိုအလ္လာကျွန်တော်ပေါ်မှာမတရားပြုထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုနီယာမှာရောအာခိရတ်မှာရောဘာအစမှလက်တုံ့ပြန်မှုမှကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းပေါ်မှာအလ္လာကျွန်တော်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီတို့အားလေးတွေကျွန်တော်တို့ညနေမရောက်ခင်ပါကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် အလတ်ထံကနေမဂ်ဖီရတ်ကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ရမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်စာတင်တဲ့သူတွေထဲမှာပါသွားမှာကိုစိုးရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တလာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေလည်းလုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမြတ်ရမဇန်ပြီးပြီဆိုရင်အဓိကလမ်းမြတ်ရမဇန်ဆိုတာကတစ်လကျွန်တော်တို့ရလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ training လုပ်တဲ့လဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့လဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်တဲ့လဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ယူထားတဲ့တင်ယူမှုတွေအာမလ်အီဘာဒတ်တွေကိုကြံတဲ့7လမှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ရမှာအဲ့တော့အဓိကဒီ7လကလည်းအဓိကကြတယ်လမ်းမြရမဇန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ထားတယ်လဲတာဂျွတ်မပြတ်အောင်ဖတ်တယ်အစ္စရာတွေဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာရှ်တွေဖတ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေရမဇန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနဝါဖီလ်ဒီမရဘူးဆိုရင်တောင်နမတ်၅ချိန်ကိုတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ် လမ်းမြရမ်ဇန်မှာခတ်တမောင်းများစွာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေသိမ့်နိုင်နေဆိုရင်ဒီကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးတစ်နေ့ကိုတပါတာလောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါတာဝက်လောက်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကဒီ17လလုံးမှာလမ်းမြရမ်ဇန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့တိဆောက်မှုတွေကိုဒီ17လလုံးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရမ်ဇန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတက်တန်းထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့အလာနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရက်တည်ဖို့အရန်ကို လိုအပ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လမ်းမြရမဇန်ပြီးရင်ဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုရက်တည်ကြမလဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆက်မလဲဒါတွေကိုလည်းအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ plan ချဖို့လိုပါတယ်အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အခုလမ်းမြရမဇန်ထဲမှာဘယ်အလုပ်တွေဘယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်မလို့ဒါတွေလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လမ်းမြရမဇန်ပြီးတာနဲ့ရှောဝါလတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အမလ်အီဘာဒတ်တွေစရင်ပြုစုမယ်နမတ်၅ချိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ ဂျမားနဲ့အမျိုးသားတွေရအောင်ဖတ်မယ်အမျိုးသမီးတွေအချိန်နဲ့တော့တကယ်ဆွန်နတ်အချိန်တွေမှာဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်ကိုကူကိုထိမ့်ချုပ်မယ်ဇရားတွေဆွဲပြီးတော့တီလာဝတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘလောက်လုံးနိုင်ပြီလဲတခြားသူတွေကိုဘလောက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုလဲဒီနေ့ကောင်းတဲ့ဇကားတွေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပြောလဲအလန့်ရဲ့ဇကားတွေတခြားသူတွေကိုဘလောက်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ share ပေးခဲ့လဲစသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလမ်းမြရမဇန်ပြီးရင် တကယ်ကိုလှပတဲ့တန့်ပြန့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေကုံဆုံးကြမယ်ဆိုပြီးတော့အလတ်ထံမှာဂရိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြခဲ့သလိုကယာမတ်ကအရန်နီးသွားပြီမနှက်ပြန်လာတပတ်ခါလာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောစူတဘိုးမှုတ်တန်တွေကိုကြားရမှာလားကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးရက်တွေကအရန်မြန်နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ရမလဲအမြဲတမ်း အလောရှင်မြတ်ခေါ်ရင်အစင်သင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစင်သင်လှုပ်ထားရမယ်ကျွန်တော်အီမန်ကိုစမ်းစစ်တာကျွန်တော်ရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တွေကိုစံချိန်မီအောင်လှုပ်တာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်အမလ်တွေကိုလှုပ်တာစသဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါလာမြရမဇန်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြရအောင်နောက်တစ်ခုအင်ရှာအလ္လာဟ်တလာအချိန်ရတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ် တကယ်လို့အချိန်မရတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတစ်ခုလေးလည်းတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမြတ်ရမဇန်မှာတလရူဇာထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးရူဇာထားတဲ့တစ်နှစ်လုံးရူဇာထားတဲ့အမတ်မလိုချင်ဘူးလားတဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကအွမ်မတ်ကိုအယံတနာတော်မူတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ရမဇန်ပြီးရင်လေရူဇာထားထားတယ်လို့အလတ်ထံမှာဆဝပ်တွေရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့လမ်းမြတ်ရမဇန်လည်းတစ်လလုံးရူဇာထားပါတယ် ပြီးတဲ့အခါမှာဆုမအတ်ဘာဟူစစ်တန်မင်ရှဝါလင်ရှဝါလမ်းမြတ်ထဲမှာနောက်ထပ်6လုံးရိုစာထပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်ခြင်းအပြင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီတစ်နှစ်လုံးရိုစာထားတဲ့ဆဝပ်တွေကိုအလောရှိမတ်ကချီးမြှင့်มาဖြစ်တယ်တဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းမှာဒီရီဝါယတ်ကအတိအလင်းလာရှိပါတယ်အီမာမီနာဝဝီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ တနှစ်လုံးတသက်လုံးရူစာထားတဲ့ဆဝဘလူရသွားတာလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြတယ်အဲ့တော့အလောရှိမြတ်ကမူတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ရင်ဆယ်စအလာကြီးမြတ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမြရမဇန်တလလုံးကိုရူစာထားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆယ်လရူစာထားတဲ့ဆဝရသွားပြီအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအခုကျွန်တော်တို့နှစ်လကြံသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်လအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့6လုံးရူစာထားခိုင်းတယ် 6လုံးရိုသာထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့10နဲ့မြောက်ရင်60ဖြစ်သွားတယ်60ဆိုရင်ကြံနေတဲ့နှစ်လကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ6လုံးရိုသာထားလိုက်ခြင်းအပြင်အင်ရှာလောတာအလာကျွန်တော်တို့ဟာတစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးရိုသာထားသူတွေဖြစ်သွားမယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီ6လုံးရိုသာလည်းထားမယ်လမ်းမြတ်ရမဇန်ရဲ့ရိုသာတွေလည်းထားကြမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအမြဲတမ်းရိုသာရဲ့အခြေအနေမှာသူရှိနေမယ် သူဟာရူဇာစောင့်ထိန်နေတဲ့သူဖြစ်မယ်ရူဇာရဲ့ဆဝပ်တွေကိုရရှိနေမဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ရမဇန်ပြီးရင်လောက်ရမဲ့လက်ငင်းအလုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့6လုံးရူဇာလည်းပါဝင်ပါတယ်အင်ရှာလာအားလုံးကိုအလ္လာတောဖစ်ဆွာပေးတနာတော်မူပါစေဒီ6လုံးရူဇာထားလိုက်ရင်အင်ရှာလာတလာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နှစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်သက်တာရူဇာထားတဲ့သူတွေရဲ့စည်ရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရမဇန်ပြီးပြီးချင်းထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးရှောဝါလမြတ်29ရက်သို့မဟုတ်30ရက် အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလကြားထဲမှာခွဲခွဲပြီးတော့လဲထားလို့ရပါတယ်ဇက်တိုက်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခွဲခွဲပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့6လုံးပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်အင်ရှာလောတာလာကျွန်တော်တို့ဒီတနစ်ပတ်လေလုံးရူစာထားတဲ့ဆဝပ်တွေကိုမုတ်ချအိကန်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်လီဇာတဲ့သန္တရတောကရှင်လူကြီးမင်းပေါင်းတို့ခမကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ပြနေတဲ့တင်ပြမှုလေးတွေရဲ့အချုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကပြောတဲ့ idiot တဝန်လွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ idiot တဝန်လွာကိုဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ထုံနှုတ်လိုက်လဲဆူရာဘကရာအာယတ်နံပါတ်180နဲ့9ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံနှုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ထဲမှာအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရူဇာထားရမယ့်အကြောင်းတွေမိန့်ထားတယ်။ အဲ့တော့ရိုဇာထားရမယ့်ရက်တွေပြည့်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေလမြင်မယ်အဲ့တော့လမြင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအလှအရင်ဆုံးမပြင်သေးဘဲနဲ့ဘဝကိုဘယ်ပုံနဲ့ပြင်ရမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်ကိုကုံရမှာဖြစ်တယ်အခုလို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နေတဲ့အချိန် COVID-19 ကြောင့် နော်အာနာပိုင်တွေဘက်ကနေတားမြစ်ထားတယ်သာသနာပညာရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့မိမိတို့အိမ်နေမှာပဲ stay home လုပ်နေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဒီ it ကိုကုံဆုံးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ it ကိုကုံဆုံးနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်လို့အခြေအနေပြီးရင် it namas ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်လူစုလူဝေးတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ it namas ထဲမှာဖတ်တဲ့စူဒါတော်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်စူရတ်အလ်အာလာ ဆဘ္ဘဟစ်မာရဘ္ဘကလ်အာလာထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာခီရတ်ရဲ့အကြောင်းတွေပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်တွေအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လောကကိုမတွေ့တာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်အာခီရတ်ကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေပြောထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆူရတ်ုလ်ဂါရှီယာထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကဂျန်နက်ရဲ့စည်းစိမ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ယက်တည်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်နောက်ဖစ်တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဂျုံနဲ့ပေးရင်1100ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆွမ်မလွန်သီးနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်19500လောက်ရှိတယ်ဇပြစ်နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်2200နဲ့ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖတ်တဝါမမေးပါနဲ့ဘာနဲ့ပေးရင်ကောင်းလဲကျွန်တော်မှာဘလောက်စောင့်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်ခြေထောက်ဆန့်ပါကျွန်တော်ကချမ်းသာနေတယ် အလောရှိမတ်ကအများကြီးကျွန်တော်ကိုပေးထားတယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးနေဆော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါ။ဇပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါ။စင်ရသားတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်သွားမယ်။စင်ရသားလို့ပြောရတာတောင်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအားနာပါတယ်။တော့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အစ်နမတ်ကိုမလာခင်မှာတည်းကကိုတော်ကပေးခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ဖစ်တရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးမယ်။အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ ဣတိရဲ့တဝန်လွာတွေထဲမှာအလောရှုမြတ်ကိုကြီးမွန်ခန်းနေဖွင့်နေဖို့အလတ်ရဲ့ကြီးကျယ်ကြောင်းနေကျွန်တော်တို့မြို့ဟနေဖို့စသဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်။အော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုဇာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ထိန်ရတယ်။လမ်းမြရမဇန်ရဲ့ရိုဇာကိုစောင့်ထိန်တယ်ဒါကရိုဇာအသေးစားဖြစ်တယ်။မနေ့ကနေညနေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့စောင့်ထိန်တယ်ညနေကျရင်ကျွန်တော်တို့အဖ်တာရီလောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရိုဇာအကြီးဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အီမန်ယူထားတယ်အစ္စလာမ်လက်ခံထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာရူဇာအကြီးကျွန်တော်တို့ထားရတယ်မွေးတဲ့အချိန်ကနေမျက်လုံးမိတ်တဲ့အချိန်ထိဒီရူဇာကိုကျွန်တော်တို့ထားရတယ်ဒီရူဇာရဲ့အစ်ဖတာဒီကဂျန်နတ်မှာအလ္လာဟ်ကိုတော်တိုင်နဗီတွေနဲ့အတူတူသူတော်စင်ကြီးတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုစူစည်းစေပြီးတော့ထိုင်စေပြီးတော့ဝလာကွမ်ဖီဟာမာဒက်ရှ်တဟီအန်ဖုဆုကွမ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာအာတီတာရှိတာတွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ပေးမှာဖြစ်တယ် မာလာအိုင်နုရာအတ်ဝလာဥဒနုဆမီအတ်ဝလာခတရာအလာကလ်ဘီဘရှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကလည်းမမြင်ဘူးတဲ့စီးစိမ်နေကျွန်တော်နားနဲ့လည်းမကြားဘူးတဲ့စီးစိမ်နေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမယင်ဘူးတဲ့စီးစိမ်နေနဲ့အလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတည်ခင်းအခန့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်နတ်ကိုအလာချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုဇာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထားကြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမြတ်ရမဇန်ရလိုက်တယ်ဒီတလမှာကျွန်တော်တို့တွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုကိုကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတယ် ကောင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်မကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်တယ်အဲ့တော့လမ်းမြရမဇန်ပြီးတဲ့ဂျန်နဲ့17လမှာလဲအကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေရွေ့ရွေ့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်အဆုံးကောင်းခြင်းရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဏီကုံဟာတိမာဏီကုံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တအားလာကျွန်တော်တို့လမ်းပြရမဇန်ပြီးတဲ့ကြံတဲ့လတွေထဲမှာဘယ်ပုံဘယ်နည်းကျွန်တော်တို့ယက်တည်ကြမလဲ ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နီးကြဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေရက်တည်ကြမလဲစသဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုတည်းကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ပါ plan တွေကျွန်တော်တို့ချပါအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲရှောဝါလတရက်နေ့တည်းကကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်ရမယ်ရှောဝါလ9ရက်6ရက်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်အစမကောင်းတော့အနောက်မသေးကြပဲနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မြင်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့အစ်နေ့ညမှာ ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒူအာတွေကိုလက်ခံတဲ့ညတွေဖြစ်တဲ့တောင်းညင်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေအစ်နေညတွေမှာတောင်းလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့အစ်နေညမှာလည်းကျွန်တော်တို့နူးနူးကြားကြားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကဟာဒီသ်တပုတ်မှာအမိန့်ရှိတယ်ဒီအစ်နညကိုနူးနူးကြားကြားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အလောရှ်မြတ်ကနှလုံးသားတွေ တုံလုံးခြောက်ချားနေမဲ့ကိယာမတ်နေ့မှာလည်းသူတို့တွေကိုအလောရှိမတ်ကနှလုံးသားတွေကိုရှင်တန်စွာနဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ်နေညမှာလည်းအီဘာဒတ်တွေလုပ်မယ်။အလတ်တန်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့လာမမြင်ခင်မှာနော်အဆော်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်းကမဖီရတ်တွေကျွန်တော်တို့တောင်းခံထားမယ်။ခွင့်လွတ်ပေးဖို့အတွက်အလတ်တန်ကနေတောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတွေကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတခြားသူတွေကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ တညလုံးကျွန်တော်တို့ ibadat မှာနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်နော်အစ်နေ့ညမှာအမျိုးသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ isha namaz ကိုကျွန်တော်တို့စနေတကြဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ fajr namaz ကိုလည်းတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင် inshallah တလာတညလုံး ibadat လုပ်တဲ့ sawab တွေကိုအလောရှိမြတ်ကကြီးမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ idiot တုံးဝန်လွာတွေကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တို့ နော်ရမဇန်ရဲ့ရိုဇာထားသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ရိုဇာအီမန်ရဲ့ရိုဇာတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရမ်ရရမ်ဇန်ပြီးရင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေယက်တည်ကြမလဲအစ္စလာမ်နီးကြဘဝကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖီကီရလောက်ရမယ်တောကတွေကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှောဝလရဲ့6လုံးရိုဇာကိုလည်းနိုင်တဲ့ပုံကူများအနေနဲ့ဂယုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ ထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကဟာဒီသ်တော်ဒီမှာအတိအလင်းမိန့်ထားတယ်တသက်တာလုံးရူဇာထားသူရဲ့စရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့အစပထမတုန်းကကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတဲ့အချက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကယ်၍မနေ့ဒီနေ့ညလာမြင်တယ်မနေ့ပြန်အစ်နစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်တပတ်ခါအစ်နစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲတူတူတိတ်တိတ်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ လှလှပပနဲ့ it ကိုကုံဆုံးကြရမယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ကယ်တွေနဲ့အိမ်တွေလဲတာမျိုးတွေတော်တော်မျက်စိရှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လူစုလူဝေးလောက်တာမျိုးတွေကိုလုံးကအာနာပိုင်များဘက်ကလည်းခွင့်မပြုထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပညာရှင်များကလည်းဒီလိုတွေမလုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းထိမ့်သိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့နော်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်လောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့မလိုလားအပ်တဲ့ မမျော်လင့်ထားတဲ့အနိဋ္ဌာယုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အလားမလုပ်ပါစေနဲ့အခုလိုသူတို့လေးတွေပျော်ပါလိုက်ကြတယ်သူတို့တွေစူးစူးယုံယုံနဲ့အုံအုံကြဲကြဲဖြစ်သွားတယ်အလားမလုပ်ပါစေနဲ့သူတို့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းနည်းကြရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးမွတ်စလမန်တွေစိတ်ဒုက္ခရောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ it လေးမှာ software လောက်လိုက်ပါ အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာလာမယ့်အစ်တီမှာအလောရှိမတ်ကအကောင်းဆုံးအစ်မျိုးတွေအကောင်းဆုံးအနှစ်သာရတွေပါတဲ့အစ်တီကိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုမုတ်ကြဧကံချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အလောရှိမတ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်ကဘာရှိလဲဆိုတော့လူတယောက်ကဒုက္ခတစ်ခါခံရင်ဒုက္ခတွေအကြိမ်ကြိမ်အလောရှိမတ်ကစံစားစေတယ်ဖအင်နမအလ်ဥစရီယုစရန်အင်နမအလ်ဥစရီယုစရာ အဲ့တော့ဒုက္ခတစ်ခေါက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ခေါက်ရဲ့အစားမှာကြိမ်ဖန်များစွာဒုက္ခတွေကိုအလောက်ရှိမှကချင်းမြင်ပေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုရဘာနီပေးလိုက်တယ်အလတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အလောက်ရှိမှကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချိုးနှိမ်မှုပေါ်မှာ double double အကျိုးကျေးဇူးတွေချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အာဏာပိုင်တွေကလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒေသန္တရအမိန့်တွေကိုလည်း နာခံကြပါလိုက်နာကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပညာရှင်အကြီးအကဲကြီးတွေလမ်းညွှန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းအားလုံးဟာဆိုရင်လိုက်နာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲ it ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဆင်နွှဲခွင့်အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူ